para a tua esquerda, na porta. Primeira ou segunda? Esta primeira. aqui atrás do trancão esquerdo. está mesmo aqui, está mesmo aqui, tá mesmo aqui. Ó capa. Preciso mais um cano aqui ao meu lado, para trancar a esquerda. mais um cano aqui ao meu lado para trancar a esquerda. Vai ali ao lado do tático. ter para respeitar, já sabe, ele já sabe que isto está fedido. Preciso mais um cano. É à esquerda mesmo à esquina. Certo? Não, aqui já. Para ficar é difícil ver agachado. Tem uma esquina tem um. Vou entrar dois, vou entrar Nope. Soldado novo, porque... chão, no chão embaixo, tá preso. Subiu antes, subiu antes, não, no fim. ali dentro. mas Pronto, mas foi do ali dentro. foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi,

Vai, vai, vai, Tá? Tá? Um do corredor à esquerda, tem uma rocha, são dois. Vai, dois. Braço, um braço. Não, um. Braço. Basta um, basta um. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.

Vai, vai, vai, vai! Afunda, afunda, afunda! Cuidado, costas, costas, cuidado. Amor, aquilo é quem? Nas costas. Thank you. 負けることない。 um que muito lá atrás. Olha lá, Já tinha aqui que muito atrás. Thank